PHP वेरिएबल्स पर बुनियादी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है चलिए मैं पहले जल्दी से कुछ चीजों को समझाता हूं PHP वेरिएबल्स उपयोग के लिए बहुत आसान है मुझे यकीन है कि आप उन्हें तुरंत ही समझ जाएंगे आपको उनका विवरण करने की आवश्यकता नहीं है तथा वे लिखने के लिए बहुत आसान है आप स्क्रिप्ट के माध्यम से बीच में वेरिएबल में वैल्यू जोड़ सकते हैं और वे अपने आप ही आपकी जरूरत के हिसाब से डाटा में बदल जाते हैं अतः यहाँ प्रत्येक समय भिन्न तरीके में उनका विवरण देने या प्रत्येक समय उनके लिए वैल्यू तैयार करने की आवश्यकता नहीं है अतः उदाहरण स्वरूप चलिए यहाँ अपने PHP टैग्स तैयार करते हैं और हमारी विषय वस्तु बीच में चली जाती है ठीक है हम डॉलर चिन्ह के साथ शुरुआत करते हैं और तब हमारे पास हमारा वेरिएबल नेम होगा कृपया ध्यान दें कि आप संख्या के साथ शुरू नहीं कर सकते अतः मैं एक के साथ शुरू नहीं कर सकता जिसके साथ मैं शुरू कर सकता हूँ वह है एक अंडरस्कोर या एक अक्षर है अंडरस्कोर्स अक्षरों और संख्याओं को छोड़कर कोई भी अन्य विशेष अक्षर मान्य नहीं है अगर यह संख्या के साथ शुरू नहीं होता है अतः वह यहाँ अच्छी तरह से स्वीकार्य होगा ठीक है अतः मैं एक नेम नामित वेरिएबल तैयार करूंगा और जो कि दोहरे उद्धरण चिन्हों के साथ निहित स्ट्रिंग वैल्यू के बराबर होगा जैसे कि हमने एको फंक्शन के लिए उपयोग किया मेरा नेम एलेक्स है दूसरी लाइन पर हम फिर से डॉलर चिन्ह का उपयोग करके एज नामित एक और वेरिएबल बनाने जा रहे हैं जो कि दोहरे उद्धरण चिन्हों के बिना 19 के बराबर होने जा रहा है अब इसका कारण यह है कि यह एक पूर्णांक है आप इसका उपयोग दशमलव वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं अतः यह 19.5 या 19 और आधा हो सकता है वह स्वतः भी इसे दशमलव में बदलेगा फिर भी फिलहाल यह केवल एक पूर्णांक है जैसा मुझे चाहिए वेरिएबल नेम एक स्ट्रिंग है और वेरिएबल एज एक पूर्णांक है तो चलिए इन्हें एको करने की कोशिश करते हैं जो हमें चाहिए वह है एको और वेरिएबल नेम अपनी लाइन टर्मिनेटर को ना भूलें ठीक है अब वेरिएबल्स नामित अपनी फाइल ढूंढते हैं ठीक है एलेक्स एको हुआ है जिस तरह से मैंने यहाँ एको नेम कहा चलिए मेरी आयु प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं यह केवल एक पूर्णांक वेरिएबल है और जो यहाँ एको हुआ है ठीक है वेरिएबल्स में एक चीज है कि उन्हें स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट यानी श्रेणीबद्ध करना बहुत आसान होता है असल में कॉन्कैटिनेशन गलत शब्द है वे आपके स्ट्रिंग में समावेश करने के लिए बहुत आसान होती हैं यदि आप नहीं जानते हैं कि कॉन्कैटिनेशन क्या है इसका अर्थ है दो चीजों को एक साथ जोड़ना या दो स्ट्रिंग्स को एक लाइन में एक साथ जोड़ना अतः कॉन्कैटिनेशन का एक उदाहरण होगा तो देखिए कॉनकैट और फिर मैं कह सकता हूं और फिर इनेशन अब यह concatenation एको करेगा चलिए इसकी कोशिश करें ठीक है लेकिन उस पर पूर्णतया भिन्न ट्यूटोरियल है अतः मैं क्या कहूंगा अभी के लिए आपको इसको अपने एक वेरिएबल के रूप में समावेश करने की आवश्यकता नहीं है जब आप इसे एको करते हैं यदि आप इसका अनुसरण नहीं कर सकते तो चिंता मत कीजिए यह बहुत ही आसान है मैं कहूंगा कि my name is name and my age is और नीचे मेरी आयु डाल दूंगा अतः यह सब एक स्ट्रिंग सभी एक एको में है तथा हमें केवल my name is plain text प्राप्त होता है वेरिएबल्स कहां जाता है इसे यहाँ रखा गया है फिर जब एज कहते हैं तब आयु की वैल्यू कहाँ रखी जाती है हम उसे रिफ्रेश कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि my name is Alex वह हमारा वेरिएबल है तथा my age is 19 और वह हमारा वेरिएबल है वास्तव में वे स्ट्रिंग में रखने के लिए सचमुच आसान है ठीक है इतना वेरिएबल्स के बारे में जानना आवश्यक है वहाँ अन्य प्रकार के वेरिएबल्स हैं जैसे बुलियन दशमलव जो मैंने आपको दिखाया उदाहरण स्वरूप जैसे 19.5 आपको डॉलर चिन्ह के साथ उनका उसी तरीके से विवरण करना होगा अतः इसका अभ्यास करें और आप वापस आ सकते हैं तथा बाद में कुछ अत्याधुनिक कार्यात्मकता सीख सकते हैं जब मैं कुछ अन्य प्रोजेक्ट करूंगा यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है आई बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ